Всем привет! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и представляю вашему вниманию три быстрых рецепта чисто новогодних сказочных закусок. Необходимые ингредиенты и подробные рецепты смотрите в описании под видео.